अली जलवा घर हुई यज्ञ फसाए कर बला में सहर हुई जेबे यद हुसैन शहे पहर पर हुई सन्नाटा रन में छा गया जूझू खबर हुई गाजी की आधी जंग थी देखी तराई ने थानी है पूरा करने की